dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali kita semula dalam Saf React Agent Ali episod 8 Episod 7 memang dah peak dah, memang dah puncak lah So episod 8 ni kita nak tahu, harap-harap kita dapat tahulah apa sebenarnya yang berlaku ni Aku pun tak faham So kita pun masa, jom lah Ya yeah, itu dia Override Mod, Iris Kawal dia Ali Memang tak boleh lah kan Bizuan nak lawan ah, eh, eh, Sorry. Dah tak kisah lah Sorry lah bro Dah tak kisah lah Kalau mod ni memang dia Destruction Destruction Destruction Sempat ke? Tak sempat Dia 10 langkah lagi ke depan dia, dia betul nak bunuh tau ha. Menakutkan dua muat ni Dia betul kalau nak bunuh tu dia bunuh eh Macam hari tu waktu season 1 Sup Dia deflect balik Lagi sekali dia deflect Scary weh muat ni Oh no cuma apa sama Hmm Come on Iman Boleh Iman Tak juga It's too much weh Oh dia tidurkan dia apa? Ya tidurkan kot Tapi serius Kalau Ali dapat kontrol Memang GG lah Memang dia antara agent terkuat lah Tapi masalah tak boleh kan Ni apa benda ni? Ni macam banyak persoalan lah Misi tujuan What is the purpose Of these two? Mungkin aku lepaskan kau ni Buang masa je Kau patutnya lagi faham cara dia kau kan pelajar terbaik dia. Hmm. Ah, betul lah maksudnya Rizwan memang ni lah. Oh, apa tu? Kenapa kau nak jumpa dia sangat? Itu tak ada kena mengena dengan nak kau. Nak tanya soalan lah. Patut bagi tahu dia. Gans, sudah. Kan aku dah kata jangan. Oh, ni first time. Kita tengok muka. Aku fikir dia akan buat. Rizwan nyaris terkorban demi mempertahankan mata. Dia berhak untuk tahu kejadian sebenar. Rip macam jin mereka lebih selesa bertindak sendiri. Aku tak rasa Ooh. dia oh. belot. Mungkin dia ada rancangan lain. Ha, gila kau ni. Susah nak baca Rizwan ni eh. Kau nak kita tunggu tengok apa jadi? Itu baru gila. Aku rasa bagi aku cuba untuk kali terakhir dengan budak tu. Ooh, Zen ke yang cipta? Aduh, Iris. Cara dia cakap lah. macam dia yang cipta eh. Ijin Iris dah bangun. Hmm. Oh, dia tak puas hati lah sebab dia seram Moon eh. Tapi dia bukan sedar pun. Buat-buat tanya pula. Eh, eh, sabar, sabar, sabar. Relax, Mika. Kenapa kau serang dia orang? Aku? Apa sebab kau pukul dia orang? Itu bukan aku buat. Tapi... Iris yang kawal aku. Percaya ke tak? Ah! Hmm, tak percaya. <laughs> Jadi kau nak kuat lah. Sebab tu kau pukul budak-budak ni. Hah? Rudy ni kenapa? Kau nak Iris. Baik tak payah jadi ejen. Dah, ya, baik kau belah. Datang sini buat masalah aje. Oh, this is hurt weh. Toxic sia akademi ni. Ha, aku tak suka. Aku still cakap, aku still cakap akademi ni toxic. Alright. Dia orang kena aware. Oh, dia menangis lah Of course lah eh. Kalau aku menangis. Malangnya, semua tu pun tak jadikan kau Oi. cukup penting pada dia. Serangga tu! Kau tengok ni, kau tengok! Konflik dia ni memang berserabut betul. Tapi tu? kuantro eh. Orang lain yang datang. Ingatkan Uno datang. Serang dia. Aku baru je cakap. Oh, tak boleh, tak boleh. Aku baru cakap. Dia ni tak join eh. Ada pula orang lain. Susah. Power gila. Neo Genesis. Sikit je tu. Bukan. Saiz. Ha, Datang lagi nombor yang lain pula. Sitek ni semua nombor ni. Weh main bola lah weh. Nampaknya kamu cuma datang untuk mencari maut. Ya, dia masuk perangkap. Zin, Neuro. Oh, agent Zin. Ma- maaf, saya tak berniat nak... Ya, dia mesti seronok ya, Neuro. Ha? Saya ingat kamu pernah cakap, bila ada Iris, kamu mampu tolong orang. Aku rasa Iris ni, dia dia dia, techno tapi dia neuro juga kan sebab dia brainwave apa semua kan. Kamu tahu tak, kenapa kami cipta Iris? tercetusnya idea untuk menaik taraf ejen-ejen mata. Naik taraf? Sejenis peranti boleh pakai yang dimuatkan dengan perkakasan dan perisian paling canggih. Berfungsi meningkatkan deria menjangkau kemampuan cerebral. Oh ni lah eh, prototip ni, Iris. Kita tak faham pun. Cermin, jin. Jin ada Kenapa agenda yang lain. Oh. <laughs> kau dah sengaja ciptakan backdoor dalam Iris untuk dapatkan akses terus ke mainframe. Huh. Oh, reinstall virus eh. Orang standing komputer paling canggih. Sekarang kau nak akses ke setiap sistem dalam bandar ni. Semuanya. Tapi dia punya cerita ni terlalu besar sangatlah. Sebab kau dah pecah amanah. Oh, jangan je. Ah, inilah sebabnya. Nyesal nanti. Hmm. Jin dah melampau. Tapi kita sentiasa boleh pilih apa yang nak dilakukan. Ya. Dan lama saya perhatikan kamu semasa menjalankan misi. Aku dah cakap Season 1 aku dah cakap Kamu selalu mengambil berat Dia special kan ah, Ali ni dia bukan objektif semata-mata Demi orang lain Yup Kamu lebih layak Dia memang perfect ha. Ali. Perfect sing untuk Iris Oh. Sekurang-kurangnya Sampaikan pesanan aku. Maai. Oh. Dia datang. Uno datang. Lepaskan dia. Kalau Uno dapat Iris, dia pasti akan menguasai seluruh badan ini. Oh. Kita kena hapuskan mereka. Kenapa ni? Tapi dia okay. Oh my god, what is this? Tengok outro macam ni lagi tak ada dah outro seronok dah. Dah habis awal tu seronok. Sekejap. Okay, sekejap. Bagi aku dua minit. Alright. So sekarang ni, tadi dia baca Rizwan ni dia mainkan perasaan kita eh. Sebagai viewer dia mainkan perasaan. Okay. Aku ingatkan dia baca pergi sana sebab semata-mata nak tanya sebab. Uh, nak confirmkan sebab tu. Rupanya memang dia nak join pun Uno tu. Tapi lah kenapa si apa DOS and then apa uh, Quattro, Siesta semua tu belasah dia. and Lepas tu sebenarnya betul ke apa yang Rizwan cakap tu? Betul ke yang uh, apa mata ni ada agenda lain, ada sebab dia. Kita tak tahu sebab tu apa eh? sebab tak pernah bagi tahu pun dia cuma cakap aku tahu sebabnya apa. Tapi tak tahu sebab apa kan. Dan Ali dia pihak yang benar ke tak? Tapi kat sini dia macam setting yang Ali akan one versus one dengan Rizwan. Maybe one day. And sebabkan benda tu, sebab Iris tu. Tapi tak takpelah. Benda-benda yang misteri ni akan terungkai nanti. Tapi serius lah. Dua episod yang latest ni. Okay. Episod ni dengan episod lepas. Memang banyak benda yang kena dirungkai kan. <laughs> yang aku sendiri rasa macam serabut. Okay? <laughs> Tapi tak apalah. Kalau korang enjoy dengan video ni, korang boleh like macam biasa ataupun subscribe. Kita akan jumpa di episod akan datang. Ah, macam-macam. Assalamualaikum dan bye-bye.